Não me olhe assim, como quem nada fez. Eu já sofri, agora é sua vez. Você jurou, jamais ia mentir. Você roubou o que era bom em mim. Tua sentença é sempre que sem razão. Ouça a verdade, pense bem. Olhe pra mim e preste atenção. Ok, não, não devo negar. Meu erro foi me deixar levar por um olhar. aprisionei-me. Se eu errei, foi por te amar assim. Não fale mais pra não se incriminar. Na minha lei, você tem que pagar tua sentença é sem perdão. Te absolver sem razão. Ouça a verdade, pense bem. Olhe pra mim e preste atenção. Ok, não, não devo negar. Meu erro foi me deixar levar por um olhar. Um olhar. ficar contigo, não vou me contar. fique de pé, você vai ter que ouvir o que eu vou dizer. Você jurou em falso e me enganou por querer. Não pense que a justiça é cega, pode crer. Ela tava, tá mas não falha e chegou pra você. Você errou demais, vacilou demais. Deu mole com alguém que te queria bem. Agora chora, eu não tô nem aí. Você pagou o preço por me iludir. Não, eu não devo negar, meu erro foi me deixar levar por um olhar. Um olhar. Não, eu não quero ficar contigo, não vou me condenar por um olhar. Um olhar. Não, eu não devo negar, meu erro foi deixar levar por um olhar, um olhar. Não, eu não quero ficar contigo, não vou me condenar.